co się liczy Tak, jedno pewne nie ma skutków bez przyczyn Masz coś do powiedzenia, czemu milczysz? Kto jest na pierwszym miejscu? Coś licz, powiedz co się liczy Tak, jedno pewne nie ma skutków bez przyczyn Masz coś do powiedzenia, czemu milczysz? Kto jest na pierwszym miejscu? Coś liczy Wciąż co ze mną nieczy moim piski ogień Wyszło ogarnij zanim ten świat utonie To czysty przekaz, który wbija w monotonie Na mikrofonie znowu płonie, rapu płomień zasady, nie ma zasad, czy rozumiesz? Czemu spuszczasz wzrok stojąc w tłumie? Trudniej pchnąć pod prąd głową uniesioną dumnie Co się liczy? Czemu stoisz w cieniu? Czemu milczysz? Jeśli twoje serce krzyczy Ej, żyć na przypotu nie wyczyn Jak ci życie się nie klei, to szukaj przyczyn Szara codzienność ściąga ciebie jak peleton Zamknięty jak getto, chcesz odetchnąć Uno momento, masz dwie drogi, wybierz jedną Łapij sedno i idź nią na pewno Jest co nie ma skutków bez przyczyn Masz coś do powiedzenia, czemu milczysz? Kto jest na pierwszym miejscu? Coś licz, powiedz co się liczy Tak, jedno pewne nie ma skutków bez przyczyn Masz coś do powiedzenia Czemu milczysz? Kto jest na pierwszym miejscu? Co się liczy? Powiedz, widzisz różnicę między wagą a odwagą Między siłą a usiłowaniem Ochotą a chceniem Dziwna zabawa słów Nie słyszysz ironii Cóż, różnica jest taka jak Między sumą a sumieniem Zatem nie pytaj o cenę To nie to co wartość Podobnie duża ilość To nie zawsze duża jakość Mam dość Zresztą powiedz kto by nie miał Widząc błędy w rozumieniu Odkąd kręci się ziemia Pytasz co masz doceniać Albo co się liczy Lecz ma dieta nie jest dla tych, co mają apetyt wilczy Nie chcę być twym mentorem, kimś kogo naśladujesz Masz własne serce, kieruj się tym, co sam czujesz Poznasz moje życie, zrozumiesz, to droga ból Chcesz jak ja, proszę bardzo, nie zabronię Spróbuj jednak wiedz, że życie jakie dla mnie się liczy To rzadziej okresy krzyku, częściej okresy ciszy Powiedz co się liczy Tak, jedno pewne nie ma skutku bez przyczyn Masz coś do powiedzenia, czemu milczysz? To jest na pierwszym miejscu, coś licz Powiedz co się liczy Tak, jedno pewne nie ma skutku bez przyczyn Masz coś do powiedzenia, czemu milczysz? To jest na pierwszym miejscu, co się liczy